Enxorcão. Quem é, meu menino? É a nova pretendente. Olha aqui. Esse lindo. Olha como é que ele fica. Quer, quer que filme você, você também junto? Não, precisa não. Vixe, filma dois junto com dois, cara. Tiacão. quem é, Shark? É a nova pretendente. Vai é ter os filhotes com ela. Que linda. Igualzinha a você, Shark. <laughs>